Assalamu alaikum. Allah Teala pəndəsi üçün har bir gündü чексіз мүмкіншіліктердің белегі қылып тартуқылады. Бүгінгі күн кечекі күндің ұландысы емес. Ертеңгі күн бүгінгі күндің ұландысы емес. Ар бір күн өзінше бір белек. Бүгінгі күнді эмнеге іштетебіз? Бұл біздің байланыштарымыздан көз қаранды. Тағыра айтқанда бізді құрчап тұрған чөйрөбүздүн бізге берген көз қаранды. Бұл kanal сіздің чөйрөңүздөгү ең күшті байланыштарыңыздын бірі болуп калышын биз каалайт элек анткени биз сизге эгер бизге жазылсаңыз жұмасына мейли күнөс қана иштетүү мейли дыйканчылык мейли саясат мейли дүнүө тааным мейли дин койчу жашооңузду курчап тұрған жашооңузга тәсір берген ар бир маалымат булагынан биз да сапаттуу маалымат бергенге әрекет кылабыз демек биз менен байланышта болуңуз башкаларды да тартыңыз бизди өзүңүзгө дайым хабар беріп тұрuvchi бір туғаныңыз қатары байлап алыңыз бұл канал сізге пайдасы бар и шықпаңыз бізден